इधर करो तुम क्या पहले मोबाइल वीडियो पे आ गया ना ये क्लिक हम्म। करोगे ना आ गया आ गया आ गया सेल्फी तो नहीं मोड है नहीं सेल्फी मोड तो नहीं देखो नंबर मोबाइल अंदर करो अंदर वो बहुत आ गया चालू पता नहीं क्या चालू है चुपचाप बैठे रहो पकड़े रहे ना <laughs> चुप कर

देखो ये देखो ये देखो ये पानी अपने निकल जाता है क्या नहीं अब शांत हो गया शांत